heiße Maria Ullmann und betreue die Eislaufgruppe Wien äh, im Eiskunstlauf. Ich heiße Nora Schwarz und ich bin auch Eiskunstlauf. Victoria Ullmann, ich auch Kunst-Eislaufen. Ja, schön. Was wird das nächste Highlight sein, was auf euch zukommt? Das nächste Highlight für uns wird sein, am Mittwoch, den 22. März, äh, fahren die Mädchen Kür und dann haben wir ein 16er Synchroneislauf-Team, das Demo macht. Für, das, wir hoffen, dass das aufgenommen wird für die nächsten Olympischen Spiele. what did you do to prepare yourself for the special? Um, we did a lot of skills and yeah, a lot of skills that we had to work on and, and our program as well.